Все-таки, почему ты пропускаешь занятия? У тебя проблемы? Да нет, нет никаких проблем. Просто сейчас учеба мне не нужна. Понимаешь, учеба не поможет мне устроить мою жизнь. А я, я хочу жить в достатке. Ни в чем себе не отказывать. А для этого, дорогая, нужно удачно выйти замуж. Как? Просто замуж выйти и все? Но ну, я же говорю не просто, а удачно. Вот женится на мне какой-нибудь богатенький иностранец. И все. Считай, жизнь удалась. Что? саламатсызбы сізде кіріп бүгін аябай жол болды күн болады екен деп ойлаймын мақұл болсаңыз танышса болды менің атым филипп мен атым кей, менің құрбы қызым қырғызша сөйлей албайды қаласаңыздар сіздерге котормочу болуп жардам берейін рахмат эч нерсе эмес